сен дүйне сен дүйне бір бетіне күн тиген бір бетіне түн тиген алды қызық арты өкініш оғымал төкмөл кем дүйне бөдөнөнү кыргыйга жем жараткан сен дүйнө бір бирөөсүн кем жараткан сен дүйнө узун кыштын ызгар апааты элге эле эмес малга да катуу тийди бір жағынан суық қысса екінші жағынан ачарчылық жұтчылық қысты емне беріп тойғызам жердің құты кетіп тегеректе қанаттудан кекілік же кептер емес жоқ андайалы уал болды өзегі талып қиқылдап жемтілейді қинабай қоя берсеңші мүнішкөр жем іздеп жүріп өзіңдің да таманың жыртылды қантып қоя берем ой киігін ойдан тоо киігін тоодан илип қол баламдай қызмат қылды өз саныңдан ет кесіп бер десең бере алам а бирок қоя бере албайм тілсіз мақұлық болғаны менен дили бір досымдай сезірет. көп жаз келді жер беті жылып көй көлген, көк чөп басты сарбай мерген дагы рет мергенге чықты. бирок еш нәрсе таппай қайра келді Анчалы емес жерде қарабайдың тоғысы бар әлі сарыбай аға сүлесінің терісін алып келді ассалаум алейкум қара әке а сарыбайсың ба қайран көрім Соға алып келгенсің ғой байым берсеңіз улақ болса да разы болып алып кетем. көзімден қан шығып тұрған кез мейлі мейлі қараке сөзімді қайралдым. алдым жалғыз еле менің башыма түшкен жоқ қарабай жүз жыл қылу бай еле. аялы төребей баладан үміт үзілген соң иманың баласы да қуанычы да өріш көп мал елі мерген қайрадан уға шықты менин бол болбосо да кер тайгандын жолу болор Болған үміт бір ғана тайған деле чымчык емес, чычкан болса да мейли Эх, сенің да жолуң болбоду эмемни кылуу керек эмне кылаарын билбей айласы кетип аябай мукуранганда кер тайғанға көзі түштү Бері дегенде эле он жылдай жолумда жолдош ууда жардамчы тілсіз макулук болса да адамдай эстүү баладай элпек бүріктімінен жарышып ақ кызмат берген тайғаны. Соға, соға, баштырың тола ет қо, кер тайғандын арғы бүркүткө бір нече күнгө жетті сарыбай дағалдастап жем издөөгө кирди кер тайгандын жолу болбоду эле балким сенин жолуң болоор көрмегендер нәрсені көрді оқшайды сарыбайдың жүрегі дүкілдеп соқты бере көр чоң құдай бере көр кең құдай о қырағаным кетіп қалдың ба мені таштап кеттің бе мен құруым, мен құруым. мен сені бір жұттан сақтай албадым о қырағаным балам менен барабар көрчү элем го кел атат кел атат кырааным ачка күт, мүнүскөрүн тааныган жок өлүм келмегесек, кезек эми мага келдиби о кудай көзүмдөн айырдыңбы сен дүйнө сен дүйнө бир бетине күн тийген бир бетине түн тийген алды кызык арты өкүнүч оомал төкмөл кем дүйнө бөдөнөнү кыргыйга жем жараткан сен дүйнө экегиздин бирөөсүн кем жараткан сен дүйнө